Ella me llama pa' que esté en su cama y pa' que le cumpla todas sus fantasías. Yo no sé qué me hizo esa nena que solo pienso en ella nada más. Yo no sé qué me hizo esa nena, que solo pienso en ella nada más. Ey, tú eres mi amor, tú eres mi amor, tú eres mi amor. Digo nada me falta Tú me das abrigo en esas noches frías Yeah eh. Por eso quiero repetir el momento cuantas veces se pueda Y si es ahorita es mucho mejor Para revivir aquel momento Los dos besándonos de semanas, revolcándonos Tú eres mi amor Tú eres mi amor, tú eres mi amor. Contigo nada me falta, solo pienso en ti, como también en ese día donde tus fantasías te las cumplí. Ay, lady, tú me tienes mal, como dijo Paulo Londra. Me encantó tu desnudez, tu panty Chanel y tus labios rojos, bebé Me encantó tu desnudez Tu panty Chanel Y tus labios rojos Sabor a miel Tú eres mi amor Tú eres mi amor Tú eres mi amor Contigo nada me falta Tú eres mi amor, tú eres mi amor, tú eres mi amor. Contigo nada me falta. E, C, D, L, 4, S. El chamaquito de los cuatro suyos, el chamaquito con puro sentimiento. Esto es para ti, otro tema para tu cora Para que te lo goces sin preocupaciones Yeah, eh, yeah, eh, Esto es para ti Para que te sientas feliz Hecho en Trujillo, Perú